selanjutnya kita saksikan bersama komunitas trail Adventure dari Papan di bawah pembina Kolonel infanteri selanjutnya satu unit kendaraan di bawah pembinaan Kolonel CHP AFF sendiri Kahudak di headwind. Hadirin sekalian, setelah pesawat pertama melaksanakan manuver, akan meris banner untuk selanjutnya melaksanakan pendaratan. Kemudian akan disusul oleh kondisi normal maupun abnormal. Laksana pesawat tempur dengan melakukan manuver kali ini kita akan mempersembahkan. Yang pertama adalah double starter, kemudian ada reverse carbon 8, kemudian carbon dan manuver pertama yang akan dipersembahkan yaitu double bow turn. Di saat pesawat menunjuk ke atas, kemudian seolah-olah mesinnya mati, dan kemudian turun kembali dan terbang mengikuti arah selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan masakan inside loop. Nenek mobil panter. Dari Federasi Aerosport Indonesia Kota Balikpapan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tak lupa kami ucapkan Dirgahayu ke-70 Tentara Nasional Indonesia tahun peringatan ke-70 Hari Tentara Nasional Indonesia Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Gubernur Kalimantan Timur Laporan Komandan Devil kepada Inspektur Upacara dinilai dalam rangka peringatan Hari ke-70 tahun 2015. dengan tertib dan lancar. Selanjutnya sesaat lagi kita saksikan bersama prajurit menyusul di belakangnya Batalion 1 dipimpin oleh Letkol Kavaleri Sueb. Batalion 1 terdiri dari satu tanggal ke-70 Hari Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Gubernur Kalimantan Timur Laporan Komandan Devilo kepada Inspektur Upacara. sore dalam rangka peringatan Hari ke-70 tahun 2015. dengan tertib dan lancar. Selanjutnya sesaat lagi kita saksikan bersama prajurit menyusul di belakangnya Batalion 1 dipimpin oleh Letkol Kavaleri Sueb. Batalion 1 terdiri dari satu kol 哦。 dengan Komandan Kopi, Letu Infantri Yoyo. Selanjutnya, 1 SSA Kompi Unit 611 Awanglong dengan Komandan Kopi, Kapten Infantri Reza. Kompi, Letu Infantri Sukonyo. kami hormati selanjutnya melintas di hadapan kita Batalion 3 dipimpin oleh Letkol Kavalri Arya Sanggita jabatan Sehat Batalion 3 terdiri dari 1 SSK Kompion Kap 13 Satya Lembu dengan Komandan Kompi Kapten Kavalri Alvi 2 SST Yon Armet 18 Batam dan 1 SSP Detasemen Arhanut Rudal 002 Agni Balasakti dengan Komandan Kompi Letu Armet Pator Silanjutnya 2 SSP Yonsikur 17 Ananta Dharma dan 1 SSP Balagdam dengan Komandan Kompi Letu CAJ Ulu. Kapital Anal Balikpapan. ratus dari Kesatuan John Arnett Burita. Dan sebagai penutup batalon 5 dari PNS TNI dipimpin oleh 1 SSK PNS Putra dengan Komandan Kompi PNS Zahrul. Menyusun Kompi PNS Dwi pasukan empat unit kendaraan tempur tank AMX-13 yang terdiri dari dua unit tank AMX-13 kanon kaliber 105 mm dan dua unit tank AMX-13 ATC.